इंसान की जगह बदलने में ना सिर्फ दो मिनट लगते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले वो मेरे दिल में रहती थी और भाई अब अब ब्लॉक लिस्ट में रहती है